За сайн байцгаана уу. Вагнер Астрахны төхөөрөмж компани технологи дижитал шийдлийн газар хүрсэн ирээд байна. Өнөөдөр технологийн шийдэл шингэсэн бас нэгэн гайхамшигтай шинэлэг бүтээгдэхүүнийг танилцуулахаар хүрсэн ирээд байна. Багшны дахин тохируулга гэж юм яригадаад байна. Нод ямар хуу учир утга учиртай үйлчлэгээ юм бэ? Харилцагч нарт ямар ач холбогдолтой юм бэ? Аха. За манай компани 2018 оноос эхлээд метрологийн лабораторийн үйлчилгээг одоо нийт харилцагчтай одоо шинээр нэвтрүүлээд байгаа. За манай энэ метрологийн үйлчил, лаборатори үйлчилгээ нь болохоор бүх төрлийн хэмжилтийн багцуудыг дахин тохируулдаг, шалгадаг, стандартын түвшинд аваачиж одоо баталгаажуулдаг ийм үйлчилгээ байгаа. За энэ үйлчилгээг одоо бүх төрлийн брендийн, зөвхөн Caterpillar гэхгүй бүх төрлийн брендийн одоо бүх төрлийн чангалгааны төлхөр багцууд дээр бол одоо нэвтрүүлээд ижин. За ерөнхийдөө бол чангалгааны төлхөөрхөө дотроо 4 анзаадаг те. Аа За ерөнхийдөө 20,000 фут паунд хүртэл буюу одоо монголоор нийт 20,000 ньютон метр хүртэл хүчин чадалтай бүх төрлийн чангалгааны дэлгүүрүүдийг шалгаж дахин тохируулж байгаа. Катын өөрийн брендийн дэлгүүрүүдийг бол бид нар засварлаж байгаа. За ер нь одоо манайхан ярддаг засварын чанарыг багчнаас гэж сайн засварч ингэж сайн багчтай үнийг хэлнэ гэж ярддаг өнөөдрийн хүртэл бол одоо сайн багч гэж манай ахын бол одоо шинэ багч юм уу өндөр үнэтэй чанартай брендинг багчийг хэлдэг байсан бол яг энэ сайн багчийг шалгаж одоо сайн чанартай багч гэдгийг тогтоодог одоо ийм эсвэл засан засаж одоо засварлж үнэтэй багчийг эвдэрхээр нь хайх ус дахин ашиглах боломжгүй байсан. За одоо манай метрологийн лабораторийн тусламжтайгаар одоо харилцагчдын манд сүрэн ажил нэг удаагаар ба бүрэн чанартай гүйцэтгэх боломжтой болсон бол мөн зардлын хэмжээ бодвол баяртай байна. А 2020 он гараад бид нар бас нэлээ олон засварын хэмжилтийн багцуудыг бол шалгаж дахин тохир гоны үйлчилгээ хийдэг болсон. За энэ талаар хэдүүлээ манай лаборатори эрхлэгч Болормагчээс асуувал бас зүгээр ах гэж бодлоо. Болормагч явуучлаараа та биднэрт шинэ багшны талаар мэдээлэл өгөөч. За Манай лабораторид микрометр, штангын циркул, цоног хэмжигч, аман түнчлэн металлын хатуулаг болон гадаргын бар зайлтыг хэмжигч багцнуудын үзлэг шалгалт болон дахин тохируулгыг хийх үйлчлэг үзүүлж байгаа. Эдгээр шинэ багцаар үйлчлэг үзүүлж байна. За баярлалаа.